महारा दिल में पोछिब पहरिले मेहणे बुलाव मेह मेहणे में सिनी जाब तो महारा दिल में पोछिब पहरिले मेहणे बुलाव मेह मेहणे में नी जाब तो। नीले निजवे तुहिब जहाँ नूने पहु में जावे पहु सुबो ये किलो रहब में नी जावे ते जहाँ नूने पहु में जावे पहु सुबो ये किलो रहब में रोड तो मां चढ़ेब तारे बिना में सिनी रहब जहाँ नूबो मारे दुबनाए